letzte Video, da habe ich oben gesessen, hinter den, den <laughs> Räuchen, was mehr, Dynamite oder Mottenkugel oder Renonen kann, klettert ich auf einen schwierigen Einsatzbaum. wenn ihr auf eurem Baum wollt, durch das Stück, wo man sich oben hinsetzen könnte, das schwer auf so einen obigen Baum zu klettern. Na, das Idiot, jetzt habe noch keine Energie mehr. Soll ich das noch schaffen? Ach, hier habe ich immer Angst, wenn ich obi fall. Kennt ihr das Gefühl, wenn man Höhenangst hat? Aber ich, ich bin ein junger Bursche. Höhenangst, das macht mir nichts. Aber So, jetzt sag mal, was du Eigenheimbesitzer. Was ist denn das? Ich sitze hier oben auf meinem Thron und, halt den, und muss den, auf den Platz aufpassen. Wenn ein Kind was passiert, dann denke ich, dann kletter ich runter und guck mal, was ist. Aha. Ach so, ich dachte, du hältst Hofstaat ab auf deinem Thron. Aber das ist ja auch mein Thron. Ich passe nur auf den Platz auf. Aha. Und auf was für einem Baum sitzt du da? Eiche. Eine jungen Eiche, ne? Ja, auf ein Baby-Eiche. Du kannst doch jetzt mal von hinten gucken, das siehst du schon, wie klein die ist. Das braucht man nicht, das sieht man schon, wenn du da drauf sitzt. Ach, der Impromess, das ist kleiner als du denkst. Ja, guck mal, wie da dran ist. So, was hast du jetzt noch der Welt zu sagen? Wenn ich hier oben Obi-Fall will ich dann hier liegen. Okay. Als Leiche bin ich Obi-Fall. Okay. Und, das, und da kann man hinschreiben, Dynamite, Otterino, Ottermottenkugel gestorben. Okay, mach mal. Tschüss. Tschüss.